Hvorfor skal der egentlig mere og mere kaffe til, for at man bliver frisk? Først skal vi finde ud af, hvad træthed er. Træthed kommer, fordi et stof i hjernen med navn adenosin bygger sig op. Det her stof det bliver først skyllet ud, når øh, man sover. Når man så vågner igen, så er der ikke mere adenosin tilbage, hvis man altså har sovet ordentligt. I løbet af dagen bygger det her stof sig op igen, og når man sover, bliver det skyllet ud. Men hvad gør koffein så? Koffein har den effekt, at den blokerer hjernens mulighed for at måle, hvor meget adenosin der er. Det vil sige, at selv efter en lang dag, hvor du har masser af adenosin i hjernen, så vil koffeinen gå ind og blokere den her måling, og hjernen tror, jamen der er ikke noget adenosin i, i, i hjernen, så jeg må være fuldstændig frisk. Og derfor kan du føle dig klar, selvom at du har haft en lang dag. Men hvad så om morgenen, før du har fået din morgenkaffe? Grunden til, at du kan få hovedpine, hvis du ikke har fået din morgenkaffe, er, at efter noget tid, så begynder hjernen at forstå, at du prøver at snyde den med koffein. Derfor begynder hjernen at producere flere receptorer, sådan så den kan måle alt det her adenosin. Og det vil sige, at før du har fået din morgenkaffe og begynder at blokere nogle af de her receptorer, så går målingerne helt amok, fordi der er så mange receptorer. Og derfor skal du også, også have mere morgenkaffe for at blokere de samme øh, mængde receptorer og føle dig frisk. Men kan man resette sin hjerne? Altså, kan man slippe ud af den her kaffeafhængighed? Ja, det ser ud som om, at hvis man tager omkring 3 uger uden kaffe, så begynder hjernen stille og roligt at komme af med alle de ekstra receptorer, som den har brugt til at komme udenom koffeinen. Og på den måde kan man altså komme tilbage til stadiet, hvor man var før, før man drak kaffe. Så en måde måske, hvis man gerne vil have det mest ud af kaffe, det er måske at øh, <laughs> drikke meget kaffe i tre uger, tage tre ugers pause, drikke kaffe i tre uger osv., så sådan så man får det maksimalt ud af kaffe. Jeg har en ven, navn Christian. Han plejede at drikke 8 kopper kaffe om dagen, og øh, jeg ved ikke, om han stadig gør det, men han var rimelig øh, morgentræt, øh, så vidt jeg husker. Så hej Christian, hvis du ser med. Men det at drikke kaffe, receptorer og adenosin er i hvert fald sindssygt spændende. Tak fordi du så med. Det her øh, det var fedt. Hvis øh, du er gammel eller ny til kanalen, så kan du klippe, klikke subscribe, og hvad har jeg ellers på? har en video her. Øh, thumbs up, hvis du godt kan kaffe. Thumbs down, hvis du godt kan... Hvis du ikke kan lide... Hvis du godt kan lide ikke at drikke kaffe. Og så ellers... Øh... Nej, lad være at gøre det. Øh, anyway, øh... tak fordi du så med.